هلا لازم نترك انت عن جد عم تحكي؟ وحبنا خلص خلص هيك بهالسرعة أنا بحبك عم تفهمي؟ بحبك بحبك بتحبني غصبا عني؟ ايه غصبا عني يعني بطلت حبيبك اللي ما فيك تكملي حياتك بدونه وما فيك تعيشي حياتك بلا أحلامنا؟ ده كان زمان حبيبي وهلا؟ هلا أنا بحب حدا تاني شو؟ ايه مثل ما سمعت بتحب حدا تاني كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فاقدها كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فاقدها منك